dari ponaan Sigi suwi banget ora tau temu ya dasar bocah lanang serget nyambut gawe ora tau prei malah jatai kancane piket wae ya gelem ganti ya malah won won termasuk manula manusia langka <coughs> jajal buan selor Kelly. Assalamualaikum. Sehat, Mon? Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Ah, lagi iki saka ngendi kok ana suara warbur motor ngono kuwi? Kula saking rumah sakit, Pak. Oh. Lah ana apa nang rumah sakit? ya ora ngono maksude Pak De kuwe, maksude de kuwe nang rumah sakit kuwe keperluane apa? Oh, Alhamdulillah. Lanjut piye, Bang? Lah niku umure bayi kan pitung sasi, malah lahir. Lahir teratur. Prematur, Bon, prematur. prematur bayine nah, sak niki teng karburator inkubator bayine kuwi nang inkubator won sing bener Oke Pak D isolator <laughs> ya sak karepe lah ya terus eh ceritanya pergi oh heeh kue jenenge ditransfusi won ditransfusi ditransfusi kue ditambah darai getie ditambah karo Pak dokter men bojone dhek kuwi luwih sehat ngono jur uliye darah kuwi ora saka TNI ulie kuwi saka PMI Palang Merah Indonesia ngono sing genah nah kuwi niku ditransmisi darai heeh mm -mm transfusi cari pak dokter pas mm-hmm. Iya. hamil bojo kula sering mangan mie sing mengandung formulir dan mengandung hoak iki jenengane mengandung formalin dan mengandung borak kuwi sebangsa pengawet kuwi wow pas keleke dipasang tespen tespen niku patang puluh derajat. yuk iki jenengane udute <coughs> udu tes pen won kuwi jenengane kuwi termometer. Termometer kuwi nggo ngukur suhu badan. Nah, suhune 40 derajat njur diimpus kuwi jenenge diimpus won, diimpus. Nah, kok protes mawon kawit wau katose pun ketularan mahasiswa-mahasiswa seneng demo gawe Pak D nyalon anggota dewan mawon. Ya dewan apa iya, won? Iya, protes Indonesia. Ya dewae sing ora bener ya mancen bocah tablongan ora mari-mari won